квартира і машина із зарплатні доглядальниці. Реально так заробляти в Україні. Вакансії по догляду за людьми похилого віку в середньому від 450 до 600 доларів на тиждень. Робота не для всіх. Чи може чоловік стати професійним доглядальником? Потому что по уходу э, бывают молодые парни, за которыми надо ухаживать, бывают мужчины, э, которые не хотят женщин пос- подпускать. Чи треба для такої сидячої роботи медосвіта? І як працюють наші доглядальники у Польщі та Італії? Требуется сиделка для бабушки, 77 лет. Женщина ходит, в здравом уме, при памяти. Работа в Киеве, 5,5-6 тысяч гривен в месяц. Работа в Польше. Сиделка, опекунка. Зарплата от 14 до 16 тысяч гривен в месяц. Работа в Киеве. Требуется сиделка для пожилой женщины. Зарплата 6 тысяч гривен. Пані Ірина вдень бухгалтер, а після першої роботи доглядальниця. Каже, така сидяча робота, навіть як підзаробіток, у вихідні приносить хороший дохід. Я могу э, по выходным, по выходным или по праздникам. Ну вот иногда можно даже вечером после работы подъехать, если нужно просто побыть с пожилым человеком, например, сын уезжает, а маму оставляет, там нужно за ней присмотреть. За годину роботи українська доглядальниця в середньому отримує 50-70 гривень. За місяць це 6-8 тисяч. Если сиделка идет с полным проживанием, э, скажем, и в месяц у нее 4 воскресенья выходных, она получает где-то 6-8 тысяч в зависимости от того, что это медик, либо это женщина просто по уходу. Навчитись робити уколи і перев'язки нині пропонують на спеціальних кількатижневих курсах. Якщо ж маєте медосвіту, заробити навіть в Україні можна від 10 до 30 тисяч гривень на місяць. Причому на вагу золота серед оглядальників чоловіки. Особливо востребовані мужчини. потому что по уходу э, бывают молодые парни, за которыми надо ухаживать, бывают мужчины, э, которые не хотят женщин пос- подпускать. Э, Либо эти мужчины, например, э, какая может быть проблема, они могут быть тяжелыми, лежачими. И, безусловно, нужен э, крепкий человек. Та, наприклад, у популярні серед заробітчан Польщі доглядати беруть лише жінок. Сиделкам по- в Польшу мы отправляем в два основных направления. Э, Один, одно направление – это э, дома престарелых, то есть это тоже все официальная работа, либо в семьи напрямую. За роботу у будинку для літніх людей 13,5 тисяч гривень на місяць. За роботу в сім'ї майже 20 тисяч. Більше, адже в сім'ї у вас буде ненормований графік і доведеться працювати майже 24 години на добу, 6 днів на тиждень. Питание и проживание бесплатно. Э, Проживают обычно отдельно в комнатах. Навіть польську мову знати не обов'язково, достатньо української. А от до Італії, куди раніше так активно їздили на заробітки наші жінки, тепер дорога фактично закрита. В связи с тем, что там даже местные люди многие остались без работы. Через кризу вакансій для наших співгромадян немає. Чого не скажеш про Америку. В середньому заробітні плати в Нью-Йорку по вакансії по догляду за людьми похилого віку в середньому від 450 до 600 доларів на тиждень. У штатах нашим доглядальникам платять просто шалені гроші, майже 2,5 тисячі доларів на місяць або ж понад 60 тисяч гривень. І знову ж таки за проживання платити не треба. Сума дійсно вражає, та щоб заробляти такі кошти самою українською уже не обійтися. Доведеться знати і англійську. В принципі, якщо ви не знаєте англійської мови, можна і в російськомовну сім'ю працевлаштувати, але там насправді заробітні плати зазвичай трохи менше ніж в американських сім'ях замість 60 отримаєте 40-45 тисяч на місяць, що також непогано. Але чоловікам-доглядальникам в Америці так само, як і у Польщі, не раді. Середній вік доглядальниць, на яких чекають в Америці, від 30 до 65 років. Марія Клюк, Олександр Хіміч, ранок з Україною.